Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video acá en Roblox y esta vez estamos Hungry Pig y es que porque no sé, quise volver que hubo una actualización acá del juego, así que vamos a verla. No me pues. Ah, me olvidé. <laughs> y esta vez estamos con Rosy. Hola, Y quise... Una araña. Oye, ¿por qué le quitaste la comida? Yo le voy a cantar la comida. Ok, ok, ok. something like mi cabeza, no manches. ¿No? Sí, sí se ha comido. Pues van a hacer Dame mi comida, dame mi comida, dame mi comida. Dame mi comida, dame... Oye, ¿qué? Así no ¿Pero qué? Bueno, mucho mejor. Ay, espérate, está descompuesto la porquería esta. ¡Ahí viene, viene! ¡Ah! ¡Ah, Hoy otra vez está cerdito, hermano cerdo y padre cerdo, a su casa. otra vez bailando, no me hagas caso, güey. Truco 2.0 Se quedaron a cagar en la casa del árbol. Espérate, me recontrahuye. Me van a tratar de los cerdos a ver qué pasa. Ay, ay, ay. Acá está el tren, mira, cuesta 25 puntos. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD.